वो कहीं और कहीं और दिल देने जा रहे हैं फिर भी हम उन पर जानिसार कर रहे हैं एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं